Tahukah kita, hitungan satu hari di dunia, dengan satu hari di akhirat. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj 47 Oleh karenanya, setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 4122 dan Tirmidzi nomor 2353. Mari kita analisis berdasarkan Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang absolut. Satu hari akhirat sama dengan seribu tahun. 24 jam akhirat sama dengan seribu tahun. 12 jam akhirat sama dengan 500 tahun. 6 jam akhirat sama dengan 250 tahun. 3 jam akhirat sama dengan 125 tahun. 1,5 jam akhirat sama dengan 62,5 tahun. Bayangkan saudara-saudaraku, cuma berapa lama umur kita hidup di dunia ini.